नमस्कार साथियों कुछ समय पूर्व मैंने आतंकवाद के ऊपर ये कविता लिखी थी वीरस की तो इसको लिखे तो करीब आठ दस महीने हो गए लेकिन ये आज फिर से प्रासंगिक बन पड़ी है सुनिएगा आज अपने पुत्रों के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे माँ भारती अपने अंतर के सी की आज तुम तहार दो आतंकियों के कृत्य को आज तुम ललकार दो जाओ अग्निपथ पर मैं उतारती हूँ आरती आज अपने पुत्रों के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे माँ भारती सर्वनाश कर दो उनका आकाश या पाताल हो खड़ग निकाल हुंकार दो तुम भी महाकाल हो तब बने थे श्री कृष्ण आज मैं हूं तुम्हारी सारथी आज अपने पुत्रों के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे मां भारती गर्दने उड़ा दो उनकी गर्दने उड़ा दो उनकी एक एक कट जाए रह जाए अगर कोई तो मौत मांगता रह जाए छोड़ना ना आज दिन के सांपों को तुम हो महारथी आज अपने पुत्रों के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे मां भारती बहा दो नदियां रक्त की उस काले खून से बहा दो रक्त की उस काले खून से बहरा जो गद्दारों के जिसम नाखून से जब तलक ना मिट जाए मैं रहूंगी पुकारती आज अपने पुत्र के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे माँ भारती जलाओ अमन के चिराग अंधकार सहार दो जलाओ अमन के चिराग अंधकार सहार दो गंगा जमुना के देश में शांति की बयार दो बड़े चलो कदम मिला मैं रोशनी के दीप हूँ जलाती आज अपने पुत्र के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे माँ भारती और अंतिम स्टेंजा है विजय विश्व तिरंगे को आसमां तक लहरा दो सोन तिरैया के देश में फिर से कंचन बरसा दो करते रहो देश का नाम उच्च मैं रहूं गर्व से पुकारती आज अपने पुत्र के लहू को पुकारती तड़प तड़प के कह रही है तुमसे माँ भारती